Abia, ya, gua anu nak lah bodoh neng ni. Okey kena gembira kita bia. Ya. Gini aku nak ayak kamu. Eh, kau apa bia? Ya? Aku dah kelih ke. Ramalah sa'in. Okey, dah gaji ke buku ku. Baju, Aku pusing saya. Aku minat menang kau tu. Tidak sekat minat lah saya Kalau boleh sekor, kalau boleh beli sekretor kalau kita jual mahal buku tu saya. Lepas Aku diusir. Denok tak ada. Oh, denok tak sedu usir lah, Bayo. Amo tengok betul-betul rumah bemak no ada lah, Sengko. Tome lah. Biar denok dia. Kok Tome tak jadi, saya. Oh, kena kuku kuat. Dia panggil gula lawak. Ha, hancur oh, lah, saya. Oh, ha, ha, Kalau kita ke, Bayo, mari kita ke rumah bemak. Eh? Hmm. Kalau kita, mari eh, saya, tak kisah. Mari, saya, saya. Mana wayah nak buat bayi nak buat kadu dua kan? Gini mak aku nak kata kejauh dengan syak ini. Ngerti kan mak? Amu kejauh benar besar benar lagi dengan ah, abiyah ni. Kejauh ke apa wayah? Hai? Wayah bagi? Wayah bagi? Gini mak, lo ni orang kalau ibu lah. Kita raci uh, kuku mak lo ni. Aku nak mari pinjai, Oh, dia nak rumah nemu, mak. Dia nak rumah nemu orang tu ayak belakang lah. Sekenak pasal malam, pasal pagi kita kopi. Dia nak jadi kladuk ya. Nenuk di mana dia kladuk nenuk. Marilah mak aku pinjam semata buku kata aku nak guna semua nak pinjam. Kau ya tak ada tak ada. Sehati ada, iti ada. Ha, ha. Mun ambil eh, ha? nubu ratu ada tangan dah ambil. Ha, aku tak ada denuk. Gini mak, mu tak ada sehati mak denuk. Berarti tak ada ya tak ada ya. Gini lah mak kalau tak ada kat hotel aku mula ke. Kamu pinjam di wakah baru 38 hari tu Aku nak lagi ni Gede ya? Ute, Oh, ute ute mula ute mula, aku nak mak hari ni Gini tu ya Kalau nak kak, ada lah tu nak tu Ada seko, seko tu dah ada lah, lah, lah Ada saya ah, Mumbui saja ko, ko kiko uh, ah, Jual Ah, kalau you are kau yo. Mula lo mesti nak beli, Tak ada mesti nak beli yo. Bagus ni orang nuzi, nuzi de. Ingle, ingle. No beli ni belas juta. Kuat no. Dia nak sama. Sain. Bapa? Dia kata okey, okay, New Zealand nak beli ni belas juta. Ikut dia lah. Asal bui. Ambil oi. Ambil, ambil, ambil, ambil, ambil. Ah, cekli, cekli, cekli. Ah. Wah. Pagi be mak. Tegi aci buku kuku be mak. Ah kalau gitu ga tentu kena gi. Sungguh kau mana? <laughs> Ada aci kelih nak nak tunggu dah tunggu tunggu tunggu tunggu. Siapa? Ibu eh? dia be. Ya? Nak kata gimana mak gaji kata mana? Mana? Mana dek? Nampak tu kocok. Eh, bukan imam tapi orang, dua orang be. Orang apa nama dia? Tu pokok tu pokok. Tahu ku dia lah sejak orang. Hari ni masuk ni piti kita. Hei. Eh, Abang Pak, gimana lu muncul ni? Dong, gimana kak kita tak masuk marina buru ni? Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tak tahu tengok gue. Tengok dah, tengok gue. Mari tengok tengok, mari tengok tengok, mari tengok tengok. Oh, demon ni rupanya. Sabarlah burung tak turun kat kita pun. Kalau gitu, dia nama yang mana? Dia nama yang mana? Ni bukan kau kau sedia. Kau sekitar, kau sekitar. Kenapa dia hek punya duk jebok? Ayuh pergi. Kau dia? Hek! Dia ni kecek kasar. Pahal aku mana, habis mak mana, lemur culik. Gini, namanya lagu ni. Putih mereka, kau tak kego, kau tak kego. Agi ni, kalau demo, cuma kamu sekarang kita kau yang ni. Kalau kamu sekarang kau yang bantu aku, kamu yang lupa ti, kamu yang lupa ha, ti. Ha, ah, ha, dia kau ni tak boleh nak kau ke? Rezeki masih masih Demo buku cak kisah, kita buku cak gapo ni tengok, tengok ni, tengok ni. Ah, yang ini jual lagi yang beli. Kalau gitu, kita kacau, kita kacau, kita kacau, kita kacau. Wah, nama dia jabah mu ah, ni mah. Ah, boleh lah. Aku teh re oyo gini. Ami maya. Ami maya oyo. Lemo kena kau jono ke kawe. Tepo, tepo. Saya mati, saya mati. Ada nak saya mati. Kawe jadi uh, jadi referee. Ada saya. Ah, uh, demo ni tengah kawe nak nak utak undang-undang. Itu mana? Itu mana? Ya. Ha, demo ha, lucu tak boleh. Ha, siku tak boleh. Ha, tu dia. Ha, mu boleh berlakon, Mak. So, lagi kau nak rakyat ni, demo ha, sepak sama sikap pinggir lah kebawa. Kalau demo ha, sepak sama sikap pinggir lah kata, ha, apa nama ni, kira halal demo. Ha, mu mak boleh berlakon atas bawah kau, mu mak. Oh, lama, lama, Lah, mak. Lah, ya? Ya? Aku tengok Gak podio lah lagi dulu Ah, ah sudah kerja lah saya Sudah kerja lah Bukan orang okay. Ah, Hanya buat lagi denuk eh Sama weh berhenti lah sama weh Gotoh weh Denuk pun buat lagi dani Ha, Gak lah Ni buat lagi denuk aku lah uh, Rugi lah Gak yo Amau yo Amau yo Amau yo Itulah panas sangat Salah saya rum Jadi kesalahan besar mungkin Berbuta ke sana. rugi lah Kita tahu ni apa ya.